हेलो स्टूडेंट्स आज हम chapter number thirteen biochemistry class ten इसके रिव्यू क्वेश्चन करेंगे question number two review question short question answer है और इसके वन से लेकर सिक्स तक कंपोनेंट है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट जो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर अच्छा आपको ये बताना है decide whether sucrose is a disaccharide or monosaccharide. Give reason. आपको रीजन भी देना है ठीक है सुक्रोज पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है अच्छा सुक्रोज का फॉर्मूला है C twelve H twenty two O eleven C twelve H twenty two O eleven ठीक है sucrose consist of glucose and a fructose unit glucose का एक यूनिट होता है और एक प्रोक्टोज का यूनिट होता है और ये इंटरलिंक होता है ऑक्सीजन बॉन्ड से ठीक है तो कौन कौन से इसके अंदर मोनोमर्स है ग्लूकोज और fructose so it is a disaccharide not a monosaccharide जाहिर है मोनोसेक्राइड हो नहीं सकता है मोनोसेक्राइड में एक मोनोमर होता है यहाँ पे दो मोनोमर मिल रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे डाइसेक्राइड ठीक है carbohydrates which upon hydrolysis yield two molecules of the same और different monosaccharide are called a disaccharide वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के अंदर जो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा देते हैं मोनोमर्स उसको हम कहते हैं डाइसेक्रेट तो यहाँ पे दो हमें मोनोमर्स मिले तो ये कंफर्म हो गया कि डाइसेक्रेट है अब इसमें कौन कौन से मोनोमर्स हैं तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है एक यूनिट जो है ग्लूकोज का जिसका फॉर्मूला हमारे पास है सी सिक्स एच और दूसरा हमें मिल रहा है फ्रुक्टोज जिसका फॉर्मूला है C six H twelve O six So sucrose is a disaccharide. Question number इसका टू का दूसरा कॉम्पोनेट है व्हाट इज डेक्सट्रोज शुगर अब डेक्सट्रोज शुगर क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा शुगर जिसका फॉर्मूला क्या होता है C twelve H twenty two O eleven जिसको हम सुक्रोज भी कहते हैं और इसको टेबल शुगर भी कहते हैं घरों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं ठीक है because it is a rotatory अब ये रोटेटरी क्या है यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं meaning that an optical isomer is rotates plane polarize light जब हम प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास करते हैं तो अगर ये जो है लाइट जो है वो उसको क्या किस तरफ से मूव करिए डेक्सटो साइड पे यानी दो साइड है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है अगर पॉजिटिव है तो लीवो हम कहेंगे नेगेटिव है तो लीवो कहेंगे और पॉजिटिव है तो डेक्सटो कहेंगे तो ये हमें डेक्सटो रोटेटरी नजर आता है ठीक है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं type of sugar that usually comes from corn और वीट और आमतौर पे ये हमें कहाँ से dextro rotative dextro sugar dextrose मिलता है ये हमें कॉर्न से या वीट से मिलता है ठीक है dextrose is almost same identical to glucose जैसे हम ग्लूकोस है बिल्कुल इसी तरह से ये भी होता है तो ये आइडेंटिकल है तो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होती है ब्लड स्ट्रीम में जो होती है ये उससे मिलता जुलता है तो इस वजह से अगर हम इसको अगर यूज कर लें जब वीकनेस है जब शुगर डाउन हो गई है तो हम ये यूज कर लेंगे तो ये फौरी तौर पर हमारे ब्लड में शामिल होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इसी वजह से कहा जाता है quickly use as a source of energy by human body वो ह्यूमन बॉडी को तौर पे एनर्जी प्रोवाइड करता है अब dextrose is often use in foods as an artificial sweetener और प्रिजर्वेटिव और इसको हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी अगर किसी फ्रूट्स वगैरह को प्रिजर्व करने अगर आप शुगर लगा देंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा उसका कलर ख़राब नहीं होगा उसका टेस्ट बरकरार रहेगा इसी तरह स्वीटनर के लिए के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो हमें क्या पता चला डेक्सट्रो रोटेटरी है चूंकि शुगर तो इस वजह से हम इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं ठीक है और ये अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे दो डायग्राम बनी हुई है एक डी ग्लूकोस है और एल एक एल ग्लूकोस है जो डी ग्लूकोस है उसमें आप देख लें जो ओ OH, पहला ओ OH ग्रुप है वो हमारे राइट साइड पर है और एल ग्लूकोज जो लीवोलिटरेटरी होता है उसके अंदर पहला ओ OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर इसी तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमारे पास जो टेक्सरोज या टेबल शुगर या सुक्रोज है वो कौन सी टाइप की है वो डी ग्लूकोज कहलाती है क्योंकि उसका ओ OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे आता है तो प्ले जब हम लाइट पास करेंगे तो हमें जो ये किस साइड पे मूवमेंट शो करेगा डेक्सट्रोलिटी शो करेगा एक हमारे पास डिवाइस है जिसको हम पॉलिमीटर कहते हैं उसकी मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आएगा शुगर इज डेक्सट्रोलिटरी और लीवोलिटरी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है question number three write the formula of an amino acid and identify functional group chaining ये हमने एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे चार कंपोनेंट हमने बनाए हुए हैं इसमें आपको नजर आ रहा होगा सेंटर में कार्बन है इसके इस साइड पर जो है ये अल्काइल रेडिकल हो सकता है और ये कोई भी चेंज हो सकती है ठीक है इसी तरह अमाइनो ग्रुप एक साइड पे लगा हुआ है दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है ठीक है एक साइड पे अमाइनो ग्रुप और दूसरी साइड पे carboxyl carboxyl C double O H है और amino group N H two है और बाकी जो एक हमारी लिंकेज रह जाएगी वो वैलेंसी रह जाएगी वहां पे हाइड्रोजन अटैच इस तरह अमाइनो एसिड का हमने जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिख दिया और यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया कि अमाइनो एसिड के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और अल्काइल रेडिकल की चेन अटैच होती है एक साइड पर और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है what is the peptide bond अब पेप्टाइड बॉन्ड जो हम देखते हैं तो ये अमाइनो एसिड हम ले लेंगे दो अमाइनो एसिड है इनके दरमियान एक एक, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है दोनों में और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक मॉलिक्यूल का यानी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप ये दोनों मिलते हैं आपस में और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करते हैं वाटर वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका ओ एच ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन ये दोनों आएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे जो लिंकेज रह जाएगी वो आपस में कार्बन नाइट्रोजन ज्वाइन कर लेंगे और ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है ठीक है what is peptide bond joining होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन की किससे अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन से और इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज अब peptide bond is a chemical bond form between two molecules दो मॉलिक्यूल के दरमियान होगा ठीक है एक मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को वर्क करेगा और एक मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप वर्क करेगा और रिलीज क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल इस तरह चूंकि दो पेप्टाइड यहाँ पे मॉलिक्यूल थे इस वजह से हम लिंकेज को क्या कहेंगे डाईपेप्टाइड भी कहते हैं peptide bond peptide linkage dipeptide ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाते हैं which compound are include in lipid lipid जो है एक बहुत डिस्क्रिप्टिव uh, जो है वो टॉपिक है बहुत डिटेल टॉपिक है हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी दे, इसकी डेफिनेशन और ये पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ पे लिपिड एक्टिव है ठीक है अब लिक्विड के दो कैटेगरी होते हैं फैटी एसिड है जो कि हम पढ़े सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और दूसरा ग्लिसराइड होते हैं जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं फॉस्फोग्लिसराइड भी हो सकते हैं न्यूट्रल ग्लिसराइड भी होते हैं फर्दर उनकी कैटेगरी है इसी तरह यहाँ पर भी फर्दर कैटेगरी है नॉन ग्लिसराइड ये ग्लिसराइड और नॉन तो तीन इनकी कैटेगरी है लिपिड की फैटी एसिड ग्लेसराइड और नॉन ग्लिसराइड हम जो डिटेल में पढ़े वो हम कौन सा पढ़े फैटी एसिड का प्रॉब्लम ठीक है अच्छा अब एग्जाम्पल पूछिए हमसे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल लिपिड की हो सकती है तो लिपिड के अंदर फैट्स हो सकते हैं ऑयल्स हो सकता है वैक्सेस सारे लिपिड होते हैं ठीक है बहुत सारे वाइटामिन के अंदर लिपिड होता है जैसे ए है vitamin A vitamin D vitamin E vitamin K hormones के अंदर लिपिड होते हैं और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्रोटीन नहीं हो सकता है प्रोटीन से नहीं बन सकते उसके अंदर लिपिड हो सकते हैं ठीक है ये सारी लिपिड की एग्जाम्पल्स हैं आपकी यहाँ यहाँ पे लिपिड हो सकते हैं lipid are not soluble water ये सॉलिबल नहीं वाटर नहीं है क्यों सॉलिबल वाटर नहीं है क्योंकि अनसेचुरेटेड आमतौर पर होता है और ये और ये नॉन पोलर होता है ठीक है तो ये नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में सॉलिबल है वाटर पोलर होता है आपको याद होगा लाइक्स नॉन लाइक लेकिन ये ऐसे सॉलिबल होंगे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे क्लोरोफॉर्म है बेंजीन है ये सारे के सारे ऐसे हैं जो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर पे आराम से डिजोल्व हो जाएंगे फिर उसके बाद हमारे पास है question number six question number six की जब हम बात करें ठीक है what is the function of DNA DNA आपको नाम से समझ आ रहा होगा DNA stand for deoxyribonucleic acid DNA stand for deoxyribonucleic acid तो हमसे इसका फंक्शन पूछा है स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछा है फंक्शन पूछा है तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हेलक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और बीच में ये फॉस्फेट के बैकबोन है यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे पेयर्स हैं ये पेयर्स जो है ये नाइट्रोजनस बेस के ऊपर ये पेयर होते हैं और इस पेयर की कॉम्बिनेशन की वजह से मुख्तलिफ तरह के एसिड बन अमाइनो एसिड बनते हैं अच्छा ये जो हमारे पास जो है देखिये फंक्शन पूछा तो एक्चुअली इसका जो फंक्शन होता है ना ये transmitter of genetic information uh, ne needed to build organism. New organism बनने के लिए जितनी जो है उनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी इसके अंदर कोड होती है और डीएनए का एक्चुअल पर्पज यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर करें ठीक है और उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दें ठीक है For instance, human being, the single fertilized egg cell carry the information for making lag hand head liver heart kidney etcetera यानी एक सेल के अंदर ह्यूमन बींग के जो फर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए के अंदर DNA is found in the cell nucleus और डीएनए कहाँ पर होता है सेल के न्यूक्लियस के हर सेल के न्यूक्लियस में होता है the key to be ability of DNA to store genetic information and to pass it from generation is its double standard structure और ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इसकी कोडिंग होती है और ये कोडिंग इसको एज इट इज पास होता है और जो है न्यू जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको डी कोड करता है और उस हिसाब से उसको जो है परफॉर्म करता है कि कलर कैसा होगा शेप कैसी होगी स्ट्रक्चर कैसा होगा और वे ऑफ स्टाइल उसका किस तरह का होगा ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है डीएनए से मिलती है डीएनए तो का एक्चुअल पर्पस क्या है store and transmit all genetic information needed to build an organism ठीक है ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए ओके बेटा थैंक यू